היי נשמות יקרות, שמי דוד דהן, ואני מחבר השיטה מעבר לקשר. איזון בגוף ונפש בעזרת ביו-אנרגיה כמובן. אז אם ככה, מה זה בעצם השיטה מעבר לקשר? במשך 25 השנים בהם אני עוסק בתחום, חקרתי, למדתי ופיתחתי את השיטה שנקראת מעבר לקשר. עסקתי בתחומים רבים בכל מה שכרוך בנושא הגוף, הנפש, למדתי וחקרתי ולא הפסקתי לרגע בכל 25 השנים בהם אני עוסק בתחום לטפל באנשים האלה. השיטה מעבר לקשר היא בנייה מעשרה שלבים, כאשר כל שלב בשיטה למעשה מוביל לעוד התקדמות בנושא של איזון בין הגוף לנפש. מה זה איזון בגוף לנפש? כבר ממקורות קדומים אנו למדים שאיזון בין גוף לנפש הוא דבר שחייבים להגיע אליו, מאחר וכל דבר שקורה לנו בגוף משפיע באופן ישיר על הנפש שלנו ולהפך. אני רוצה לספר לכם, שמות יקרות, כיצד אני התחלתי אני למעשה, בגיל מאוד מאוד צעיר, הרגשתי וחשתי בתוכי שיש לי את האפשרות לעזור לאנשים. בהתחלה לא הבנתי שזה לעזור לאנשים, אלא הבנתי שאני מרגיש בעצם בתוך תוכי מה אנשים אה, מרגישים. והייתי ככה מנסה תמיד אה, לגרום להם להרגיש טוב, לא ידעתי איך אה, להשתמש ב... מתנה שקיבלתי מבורא עולם, והרבה פעמים הייתי מביך את האנשים, או פוגע בהם. וזה יצר לי סיטואציות אה, מאוד לא נעימות במהלך חיי. אך עם השנים, לאט לאט, ככל שהתבגרתי, למדתי כיצד לומר ולרמוז בעדינות לאדם שיש לי את היכולת לעזור לו, ושאם הוא מעוניין בעזרה שלי, הוא מוזמן ואני אשמח לעשות. במשך 24 שנים עשיתי זאת בהתנדבות. עזרתי לאנשים ועבדתי בעבודות נוספות, כגון שף, כגון מנהל אה, שיווק, אה, תחום המכירות, תחום המחשבים, עבדתי בהרבה מאוד תחומים בימי חיי, ותמיד כל התחום של העזרה לאנשים, הטיפול, ההכוונה, הייתה בתוך תוכי, אה, דבר שעשיתי אותו על הדרך. כמובן שבמשך השנים גם למדתי ופיתחתי יותר ויותר את השיטה. וכיום אני גאה לומר שלאחר 25 שנים בהם אני מטפל באנשים בארץ ובעולם, הצלחתי להגיע לשיטה שבאמת עוזרת לאנשים להגיע לאיזון בין הגוף לנפש. למעשה, לא מדובר על הכל באיזון. למעשה מדובר בכל תחומי החיים. כל דבר שאנו חפצים להגיע אליו, כגון פרנסה, זוגיות, בריאות, מחסומים שאנחנו נתקלים בהם בחיינו. כל דבר ניתן לטפל בעזרת אוויר אנרגיה. גם בבעיות כגון התמכרויות לסיגריות, התמכרות להשמנה, התמכרות לשתייה, כל דבר בעצם שכרוך בנושא של איזון בגוף ובנפש, ניתן לטפל בעזרת השיטה מאוד מרוכשת ובעזרת הכלי המצוין שנקרא ביונטיקה. אז יישארו איתי בשלוות עיקרון לפרקים הבאים, בהם אסביר לכם שלב אחר שלב מהם עשרת השלבים של השיטה מעת המוקדשת. תודה רבה לכם בשלמות יקרות שהייתם איתי, אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרקים. Yeah.